はい、皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。えー、今日はジェリカンホルダーの作成ですね。まずはこの鉄のフラットバー、平板を曲げ加工します。この曲げる台は、これは本来は丸棒、えー、丸棒を曲げるジグですね。今回は幅 25mm のフラットバーを使っているので、 丸棒を曲げるこのジグでも曲がると思います実際綺麗に曲がってますね先に曲げてあった板と合わせて曲げ角度を見てみますこういうのは曲げたり戻したりしながら微調整しながら合わせていきましょう この映像にある上の方の板今上に乗ってる方の板の真ん中がちょっと加工されてるのがわかると思いますこの加工に半日以上かかりましたこの部分はジェリカンホルダージェリカンを止めるベルトがかかる部分ですこういう細かいところの仕上げが最後の出来に大きく関わってきます神は細部に宿るんです いい感じに曲げられたら固定して溶接します今日は半自動溶接機使ってますねこれはスズキットのアーキュリールナ2っていう 100V の溶接機です 100V 溶接機って割と使えないっていうレビューが多いですがこれ結構使えますよ 溶接で盛り上がった部分はグラインダーで仕上げますこの R の部分は曲げの角度を調整しながら溶接していきます はいいい感じですねっていうかこれ作るだけで丸1日かかっちゃいました次はジェリカンを止める金具を丸棒で作っていきます今回自作しているジェリカンホルダーは、え自衛隊の73式トラック まあ、通称軍用パジェロって言われているもののジェリカンホルダーを参考にしました自衛隊の車見かけると追いかけてって後ろにくっついてよく観察しましたただの怪しいおっさんですよね <laughs> この板はジェリカンホルダーの底の部分ですジグソーで切ってるんですけど結構切りづらいですジグソーって割と出番がないんですよね私の使い方が悪いせいですかね そして次にジェリカンホルダーのフレームになる部分を作ります275の半分275の半分は137.537.5 そうなんですよこんなことばっかりやってるとわけわかんなくなっちゃうんですよね次にジェリカンホルダーの側面になる部分の板をカットしますジグソーじゃうまく切れなかったんで丸ノコに切り替えましたねまっすぐ切るのは丸ノコの方が楽ですね直線で切るなら丸ノコで曲線で切るならプラズマカッターがありますから なのでジグソーの出番がないんですよはいここからは本溶接ですねじじじじじって流さないでこうやって点付けでつけていきましょう溶接下手なんです実はてかもう溶接下手だってバレてますよねとっくに <laughs> 次はハイリフトジャッキのホルダーを作っていきますハイリフトジャッキは重いので 4.5mm の鉄板をベースに作っていきたいと思いますこの切り粉をエアーで吹き飛ばすのはいいんですけどその後ほうきで吐いて回収するのが大変なんですよね はいできましたジェリカンホルダーはまだ仮止めの段階ですスコップとハイリフトジャッキの間に真ん中につくようにしたいので1決めをしてから取り付けたいと思ってますここまで来ると先が見えてきましたねあとは塗装ですね塗装はゴールデンウィーク中にやりたいと思ってます ってかマジでここまで長かったですわ大変だった何でもそうですけど自分でこうやって作るって大変ですよねでもねいいものができればその分満足度は高いですお金もかからないですしね材料代しかそれでは皆様またね 楽しい自転車